өлчөмдөрү толкун узундугуна окшош кичинекей пластинканы алалы толкундар пластинанын артына кете турганын башкача айтканда эч кандай тоскоолдуктар болбогондой дээрлик бирдей тарай турганын көрөбүз тоскоолдуктун айланасында ийилүү кубулушу дифракция деп аталат дифракциядан улам биз үйдүн бурчунан дарактын артындагы жана башка үндөрдү угабыз үн бул тоскоолдуктарды айланып ийилет толкун узундугуна салыштырмалуу бизди курчап турган нерселердин өлчөмдөрү кичине болсо механикалык толкундардын дифракциясын байкоого болот